Hey guys welcome and welcome back to my channel जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे इस वीडियो में हम आज देखने वाले एल ज़ीरो फोर्टी फाइव का जो प्रैक्टिकल है आपका लाइव लैब और उसमें जो वाइवा क्वेश्चन पूछने वाले हैं आप लोग को एक और बात बता दूँ कि आप लोग जैसे पुराने वीडियोज़ देख के बोल रहे हो कि या मैम ये तो पुराने में ऐसे होते थे तो आप लोग पुराने वीडियोस बिल्कुल अवॉइड करो वो सारी बातें बिकॉज़ पुराने वीडियोस में आप लोग को वो पैटर्न बताया गया है जो 2020 के पहले था एंड अभी जो है वो आपको अभी के वीडियो में जो आपको दो मंथ या तीन मंथ गो वाला वीडियो है वो सारी आप लोग देखो मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरी वीडियोज़ देखो मैं ये कह रही हूँ कि दो मंथ जो एगो वीडियोस है उसको आप देखो कुछ जिसकी वीडियो समझ आती हो आप उसकी वीडियो देखो राइट सो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं B C S L zero forty five जो हमारा डिज़ाइन एंड एनालिसिस एल्गोरिदम है सो so, इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज़ एल्गोरिदम एल्गोरिदम क्या है तो the name algorithm refers to sequence of instruction that must be followed to clarify a problem algorithm एक जो नाम है जो एक अनुक्रमण निर्देशन करता है like clarify the problem which is समस्या को जो भी होता है वो स्पष्ट करने के लिए क्लैरिफाई करने के लिए एल्गोरिथम का यूज़ किया जाता है the logical description of the instruction which may be execute to perform an initial function logical description जो होता है ना वो एक uh, इसके द्वारा एक महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंस वर्क को क्लैरिफाई किया जाता है लाइक like निर्देशक किया जाता है ठीक है इसी वजह से आप क्लैरिफाई कर सकते हो कि प्रॉब्लम क्या है और उसके सॉल्यूशन को प्रोग्राम के थ्रू वॉलीड कर सकते हो तो बेसिकली एल्गोरिदम क्या है एल्गोरिदम कि the algorithm in refer to sequence of instruction that must be follow to clarify clarify the problem okay next question है कि व्हाट इज एग्जाम्पोटिक नोटेशन क्या है the way of represents the behaviour of functions in the limit और without bounding it's called a junction asymptotic जो है वो एक सीमा या सीमा के बिना कार्य के व्यवहार को प्रतिनिधित्व करने का एक तरीका है लाइट एंड इसके कुछ the notation has describe in terms method whose domains are the set of natural numbers like N एक नेचुरल नंबर हो गया and zero one two it's a number so it's mean that कि संकेतन को जो उन विधियों के रूप में जो वर्णित किया जाता है जिसके डोमेन्स जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं like so such notations are convenient for defining the words worst running time the function T and so it means that कि इस तरह के जो नोटेशंस होते हैं लाइक सच नोटेशन वो सबसे ख़राब स्थिति में जो रनिंग टाइम को रनिंग टाइम जो फंक्शंस होते हैं लाइक टी एन वो जो होता है वो प्रभा डिफाइन करता है एक सुविधा यानी कन्वीनियंट प्रोसेस को ठीक है it's can also be extend to the domain of the real number इसको रियल नंबर की तरह डोमेन में बढ़ाया जा सकता है ओके okay? थर्ड क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि what is the time complexity of algorithm the time complexity of algorithm denoted the total times needed by program to run to complex completion and it's is generally expressed by using big O notations okay generally complex generally जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो एल्गोरिथम को रिनोटेट करता है जो टोटल नंबर जो होता है जिसको ज़रूरत होता है प्रोग्राम में रन टाइम के कंप्लीट कंप्लीट होने के time and it's generally expressed by big O notation और ये जो एक्सप्रेस होता है यानी डिनोट होता है like B O B O notation के through explain the algorithm of bubble bubble sorts and give suitable example but इतना एग्जाम्पल्स आप देख लेना और एक एल्गोरिदम क्या होता है वो आप देख लेना bubble sort is sorting techniques which is list is split into sub list sorted and unsorted okay the smallest components is bubble from unsorted sub list and after moving the smallest component of the imaginary wall moves one element ahead एक बार इसको रेट डाल लेना आराम से क्लियर हो जाएगा बहुत ईजी है देखो एल्गोरिदम इसका क्या है कि फर्स्ट स्टेप होता है इंटलाइजेशन का इंस्टॉल करना right like set one is like this and step two इसका लूप होता है स्टेप थ्री इसका कंपैरिजन ऑफ लूप होता है एंड फोर्थ इज फिनिश हो जाता है और रिड्यूस द साइज ओके और जितने भी शॉर्ट्स वाले आ, uh, है ना क्वेश्चन जैसे क्विक शॉर्ट हो गया सिलेक्शन शॉर्ट हो गया अभी मैंने शॉर्टिंग बताया तो जितने भी हैश हो गया हिप हो गया ये सारे के शॉर्टिंग्स जो है ना वो एक बार क्लियर कर लेना एक बार एज अ रीडिंग और एल्गोरिदम के साथ सब में वही प्रोसेस है इंटलाइजेशन होना लूप में जाना ना फोर फाइव स्टेप्स हैं जो क्लियर करने होंगे राइट सो नेक्स्ट देखते हैं आपको एक शॉर्ट्स वगैरह जरूर देख लेना यानी शॉर्ट्स के सारे फंक्शंस जो भी हैं चेक कर लेना differentiate time efficiency and specificity. Time efficiency measure by estimate the number of times the essential algorithm function are executed okay and space efficiency is measured by calculating the numbers of addition memory unit consumed by I, consumed by the algorithm and what is the order uh, algorithm order algorithm kya कि order algorithm is a standard documentation of algorithm that has been developed which represent a task that bound us estimate time for algorithm okay so छोटे छोटे क्वेश्चन से ज़्यादा इक्वल नहीं है हार्ड भी नहीं है ज़्यादा तो क्लियर आसानी से हो जाएगा सो आई डोंट थिंक सो कि आपसे ये ब्रूट फोर्स पूछेगा या क्वेश्चन इज दैट कि various criteria use to improve effectiveness of the algorithm firstly you have to take input which is zero or more quantities are externally provided second is output at least one quantity is composed उसके बाद है definiteness definiteness definiteness each instruction is simple तो डेफिनेटनेस में क्या होता है ना कि each instruction is simple and unnamed fitness finiteness भी होता है which is we have we uh, if we trace out the instructions of the algorithm then for all step are the algorithm complete after finite number of step and last is that ke, uh, effectiveness which is every instructions must be elementary okay so merge sort वगैरह भी आप लोग देख लेना जैसे मैंने बोला शॉर्ट के सारे क्वेश्चंस क्लिक कर लेना सो so, और लीनियर सर्च क्या होता है linear search is nothing but it is a sequential search technique which is called a linear search and linear search is the technique of searching एक it is a type of searching right and items in list in sequence आप लोग क्वेश्चन में ही आंसर्स आसानी से ढूंढ सकते हो इतना ईजी है ये और uh, सारे uh, जो बच्चे पढ़े हैं के लिए तो ईजी होगा जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो ऑब्वियस हाथ होगा so linear search is what linear search is a method sorry linear search is a is a nothing but it is a method of sequential search technique and which is search is a technique of searching an item in the in a list in sequence okay so advantage is what it is it is an easy and and linear or sequential name is implies which is elements are stored in the automatic manner book ka jaan binary search aapke book ka jaan ye binary search hai so binary search is what binary search is uh, is also types of search which is higher than linear search okay and it cannot be tested on the uh, on unsorted data structure and it is used in data structure right and it is binary search is based on method divided and corner okay okay? So so, बहुत इजी है एक दो दो लाइन का आंसर्स आपको प्रोवाइड करने अपने टीचर्स को वो आसानी से मार्क्स गेन कर लेंगे ठीक है आप लोग एक बार ये सारे थॉट्स uh, देख लेना बहुत इजी है एंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री भी डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है कि डायरेक्टेड जो होता है जिसमें एरो वगैरह सो होता है कि आप ए से बी के तरफ जा रहे हो बी से सी ठीक है अनडायरेक्टेड में किसी भी तरीके का एरो नहीं हो सकता आप बी से सी भी जा सकते हो सी से ए भी आ सकते हो राइट एंड फिर ए से बी भी जा सकते हो तो इसमें ये अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है आप ऑलरेडी थर्ड सेमेस्टर में ये क्रिस्कल एल्गोरिथम पढ़े होंगे सो so, ये भी इजी है बहुत आप सबके लिए तो Kruskal is greedy method greedy method which is uh, choose some uh, local optimum like a selection of ages and with the small weightage and you know सारी चीज़ें हैं तो इजी है एक बार शॉर्टिंग नेटवर्क्स भी देख लेना शॉर्टिंग नेटवर्क्स क्या होता है कि it is a numerical model of network of wires and comparator models that is used to short and series of a number okay basically sort network के थ्री टाइप्स होते हैं comparison network bitonic sorting network and merging network so ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है Floyd's algorithm and Prim's algorithm How efficient of Friis algorithm? The efficient method is depending on data structure chosen of uh, the graph and discussed uh, algorithm भी importance है human tree भी देख लेना एक बार